Hallo allemaal, ik ben Natasha en dit is mijn reading voor de maand mei voor jullie. Een eerste kaart die ik een eh, trok die naar voren kwam voor de maand mei. Dat was uh, eh, Quachin. Care en Compassion. En bij de info van deze kaart stond erbij... Uh, deze kaart brengt een boodschap van vriendschap en troost. Ondersteunt ons om te zien dat mensen rondom ons de beste bedoelingen hebben zelfs als het niet altijd zo lijkt. Dus eh, de, qua gaat in de maand mei ook eh, heel erg aanwezig zijn en brengt ons dus heel veel vriendschap en troost. Heel erg mooie energie. Dan nog een kaart die naar, voren kwam was de kaart van partnership. Bij deze uitleg eh, stond, van deze kaart stond geschreven... de boodschap van deze kaart vertelt dat het samenkomen van ideeën huwelijken tussen geliefden en harmonie samenkomt in de maand mei. Deze kaart vertelt dat je nooit alleen bent en er is altijd een relatie met het goddelijke aanwezig. Ook een hele mooie boodschap voor de kaart van partnership. Dan nog een kaart die naar voren kwam was de kaart van de uh, eh, Source Dragon. Een hele mooie drakenkaart zoals dat jullie kunnen zien. Bij de uitleg van deze kaart stond er: Deze kaart vertelt adem diep in en luister naar de stilte. Iets belangrijks wordt duidelijk voor ons. Diep ademen is de sleutel om in het nu te zijn. En dan gebeurt er echt, echt een magie in ons leven. Ja, dat is eh, ook een hele mooie boodschap van deze prachtige draak. Dank je wel. Eh, en mijn vierde en laatste kaart is de Heart of the Sky. Ook een hele mooie kaart en mooie energie zoals dat jullie kunnen zien. De boodschap hierbij. Dit is de kaart dat alles mogelijk maakt. Ze vertelt, je bent een channel voor de creatieve energie. Laat je leiden door de Heart of the Sky. Ja, heel erg mooi. Het zijn eh, vier kaarten die elkaar heel erg mooi aanvullen met de boodschap die dat ze brengen. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de maand mei. Ik kijk er heel erg naar uit. Prachtige energielekter voor de maand mei voor ons te zijn. Dus dit was mijn reading voor de maand mei voor jullie. Heel veel liefs en tot de volgende keer.